आज के दिन हम शेव टूल के मतलब पढ़ेंगे कि शेव हम कैसे बना सकते हैं ठीक है जी तो आप देखते जाइएगा इन आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी तो हम चलते हैं अपने काम की तरफ ये कोरल ड्रामा ओपन नाजरीन इससे पहले भी बहुत सारे लेक्चर मैं इसके मतलब जो है ना अपलोड कर चुका हूँ आपको अगर टाइम मिले तो वो भी प्लीज़ देखिएगा इन आपको जो है ना कम वक्त में अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी मेरी कोई भी लेक्चर हो तो उसमें जो है ना इधर उधर की बातों के बजाय मैंने जो है ना डायरेक्ट प्रैक्टिकली चीज़ समझाने की कोशिश की है अगर आप अगर गौर से देखें तो प्रोफेशनल अंदाज से आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेगी साथ ही नाजरीन आपसे ये भी रिक्वेस्ट मैं करूँगा कि हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा ठीक है आपके इतने काम करने से हमें हौसला मिलता है और आपके लिए और भी अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर और वीडियो तैयार करते हैं ये जो जी ये ए फोर साइज पेज जो है ना वो मैं ओपन कर रहा हूँ ठीक है इसको पोर्ट्रेट और लैंड स्कैप जिस तरीके से चाहे हम इसको कर सकते हैं ठीक है जी ये रेक्टेंगल ठीक है जी ये रेक्टेंगल है ठीक है जी ये इसमें मैंने कलर फील कर दिया ठीक है एक तीन मैंने कॉपी कर ली इसकी ठीक है जी अब इन्हीं को मैं जो है नीचे कॉपी करो ठीक है जी ये एक मैं नीचे कॉपी करूँ ये एक और मैंने नीचे कॉपी कर दी ठीक है जी अच्छा जी हमारे पास यह एक इन वेल्प ठीक है अच्छा इसमें एक तो ये इनमें ये हम इनके शेप चेंज कर सकते हैं एक तो ये तरीका है ये ऑलरेडी एंगल है ठीक है जी ये कर दिया ठीक है तो अच्छा जी अब आप देख लीजिएगा प्लीज़ कि इसको हम जो है ना ये क्या कुछ कर सकते हैं ठीक है जी ये वो है जो इनके इसके अपने अंदर है अच्छा मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ जी कंट्रोल एफ सेवन ठीक है ये और शेव आ गई अब इसमें भी देखें कि हम जो है ना वो क्या कुछ कर सकते ठीक है ये इनके डिफरेंट ये शेव है जो हम इसको ये कर सकते हैं ठीक है हम इस शेव में टेक्स्ट भी लिख सकते हैं वो मेरे दूसरे लेक्चर है वो इसमें उसमें आपको मिल जाएंगे ठीक है ये मुख्तलिफ शेव जो है ना अब इनके बना सकते हैं ठीक है आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा इंशाल्लाह आपको इसको बड़ा मज़ा आएगा और ये कम वक्त में ना ज़्यादा चीज़ें आप बना सकते हैं ये बनी बनाई चीज़ें आपको मिल जाती हैं ये इसके अंदर बहुत सारी ये शेव बने हुए हैं उम्मीद है नाजरीन के आज का ये लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आया होगा आप प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा ये पावरफुल टूल्स है ठीक है इसको इन टूल्स को आप